हेलो वेलकम फ्रेंड्स हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने धन्यवाद दिया है इन्होंने लिखा है कि uh, सर मैं आपका बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है अगर uh, कभी मौका मिला तो आपसे मिलने जरूर आऊँगा थैंक यू आप जरूर आइएगा और uh, इन्होंने पूछा है कहा है कि जॉब अगर हो अभी रही इन्होंने कम्प्लीट किया जॉब अगर कोई हो तो आप मुझे बताइएगा ठीक है मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा एक चीज़ जान लीजिए एक और व्यूअर है हमारे जो ने ये सवाल पूछा है और सवाल उनका है कि सर एक यूनिक आईडी के अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यू का सम कैसे लाएं यूनिक आईडी के अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यू का सम लाना बहुत आसान है देखिए अगर कोई यूनिक आईडी है ठीक है अब जैसे मान लीजिए यहां पर हम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में यहां पर टेबल पे चलते हैं उसे डिजाइन के लिए तो पहले हम उसे डिजाइन के लिए ले अब टेबल बना रहा है आप चाहे तो उसका नाम बदल भी सकते हैं ठीक है मैं इसका नाम यूनिक आईडी रख देता हूँ आपने यूनिक पूछा है तो ये यूनिक आईडी रख देता हूँ ये यूनिक आईडी कर दिया ठीक है यूनिक आईडी करने के बाद यहाँ पर ओके कर देते हैं यहाँ पे यूनिक आईडी आएगी क्योंकि ये प्राइमरी की है ना प्राइमरी की तो समझ में आती है बहुत सारे वीडियो पहले ही बना चुका तो प्राइमरी की तो समझ में आती होगी तो ये प्राइमरी की यूनिक आईडी है ठीक है अब यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू का सम चाहिए तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ आई आर एस की फर्स्ट ठीक है एग्जांपल के लिए ठीक है यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है फिर यहाँ पर लिख देता हूँ S T O N D second ठीक है फिर यहाँ पर लिख देता हूँ third T H I R D third ठीक है फिर यहाँ पर लिख देता हूँ fourth F O U R T H ठीक है जितने पॉइंट चाहिए उतने आप ले सकते हैं ठीक है तो ये चार वैल्यूज हो गई ना यहाँ पर चार वैल्यूज आएंगी अब यहाँ पर क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है तो इसे नंबर हम रख लेते हैं तो ये नंबर रख लेंगे ठीक है ये नंबर कर लीजिए यहाँ पर भी नंबर कर लीजिए ठीक है ये भी नंबर कर लेंगे तो ये हो गया और यहाँ पे आप टोटल करना है तो ये total T O T A L कर लीजिए ठीक है और यहाँ पर आइएगा तो ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिलेगा आपको टू थाउजेंड सिक्सटीन यूज कर रहा हूँ यहाँ कैलकुलेटेड मिल जाता है तो यहाँ पे पहले लिखिएगा एफ आई आर एस की फर्स्ट हो गया प्लस का निशान लगाइए फिर यहाँ लिखिए स्क्वायर ब्रैकेट में second S C O N D second हो गया प्लस का निशान लगाइए फिर यहाँ लिखिए T H I R D third फिर इसी तरीके से फोर्थ और आगे भी वो डेटा आपके पास तो फिफ्थ सिक्स सेवन एट ऐसे आप पढ़ते चले जाएंगे ठीक है तो ये हमने सब कुछ लिख दिया है ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ व्यू पे करेंगे जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको रिजल्ट आपका मिल जाएगा आईडी को यूनिक है ना लेकिन मल्टीपल वैल्यूज है और एक इनका सब भी आएगा कैसे आएगा यहाँ पर नंबर मैं देता हूँ लाइक सिक्सटी सिक्स दे दिया कुछ और दे देता हूँ लाइक फिफ्टी सिक्स दे देता हूँ यहाँ पे ट्वेंटी थ्री दे देता हूँ यहां पर 45 दे देता हूं और यहां पे देखिए आईडी तो यूनिक है ना आईडी आईडी यूनिक है लेकिन मल्टीपल वैल्यूज का हम सम लेके आ गए ठीक है फिर यहां पर आता हूं यहां पे सेवन यहां पर कर देते हैं 79 यहां पे 45 यहां पे 67 और देखिए आईडी तो यूनिक है ना आईडी तो यूनिक है लेकिन मल्टीपल वैल्यूज का सम हो आ रहा है तो बस ऐसे ही कर सकते हैं आप और अगर कुछ और पूछना चाहते हो तो फिर मुझे बताइए वैसे तो हमें लगता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इससे thank you for watching this video